チャートのミキです。今日はミャンマーライフ夕飯、ダンバオを買いに行くのまきです。 あるお店に歩いていきます。すごい大通りに面してるお店です。放大倍了。 今回はお持ち帰りでお家で食べます。持ち帰りはパッセーといえば入れ物に入れて持たせてくれます。この看板が目印のダンバーサインは割とヤンゴンだったらどこにでもあります。 イエーイお家に戻ってきましたたラーん買ってきましたあ実は髪切ったんだよね <laughs> どうでもいいかってえええ結構大きく見えるこのさプラスチックのさスプーンいけてるっしょこれなんかあのレモン ダンバーってさインドだっけインド系インド系のあれの食べ物でこれなんかレモンの漬物これが唐辛子結構いっぱい入って唐辛子とにんにく唐辛子とかにんにくとかを、うん、あの醤油とかで炒めてあるこれはミャンマーのものだなよしオープンだらーん 分かりにくい実にこれちったチェッパンチェッパン、うん、で鶏肉となんかうんとナッツとかいろいろ入ってる炒めし的な感じだよねよしじゃあ早速いただきますってせっかくだからこのプラスチックでいこううん あ久しぶりに食ったうめえカレー味とさなんか干しぶどう入ってるよねこれ干しぶどうも入ってるなんか入ってるだからなんかちょっと甘酸っぱくて甘じょっぱくてほら甘酸っぱちょっぱ甘酸っぱしょっぱなんか結構チキンいつも思うけどこういう味ついてるうんうん何味って言えばいいのかな結構油 <laughs> でもうまいよねこれ あの味がねなんかやっぱインド風って感じでカレー味で実にうまいでございますうちにあったなんだっけ唐辛子も一緒にこれを塩につけてこれと一緒に食べますシャユエレモンの葉っぱですねすごいこれね爽やかでうまいんだうんよしこれも一緒に食べる これはこうこっちつけて直接食べると辛いから先にご飯を口に入れてこれねネパールの、ね、友達から教えてもらったんだよね普通に100分100分かりますうんうんうん辛うん でもうん辛くて美味しいやっぱこれちょっとさプルーンプレーン干しぶどう入ってるからちょっと甘くて、まあ、この辛いのとちょうどいいよねなんか美味しいうまいうまいうんそしてさらにこのレモンの葉っぱで爽やかに。うんうまいです